你好，我是小夫。WWDC 202的第一天，苹果就公布了 M2 芯片。这期视频，我想结合 M2 的 d a s h o t 从架构的层面来简单解读一下 M2 芯片相比于上代 M1 有哪些有意思的升级和改进。对于未来的 Apple Silicon M2 家族，乃至于整个苹果的硬件生态意味着什么？M2 相比于 M1 的提升，基本可以看作是手机端的 A15 相比于 A14。 M2 基于第二代五纳米制程，如果没有意外的话，应该就是台积电的 N5P 工艺。N5P 相比于 N5 节点，没有晶体管密度提升，主要还是对能耗和性能进行进一步的优化。可以预见的是，M2 的 CPU 和 GPU 都会运行在更高的频率上。M2 仍旧沿袭了四大四小的处理器核心搭配，其中的性能核很大概率就是 A15 上的 Avalanche。 关注过 A 十五芯片的观众应该都知道，Avalanche 相比于上代的 Firestorm 性能提升不大。为了弥补这个缺点，苹果特意为 M2 的四个大核配备了容量更大的二级缓存。而 M2 上百分之十八的处理器性能提升，有很大一部分应该是来自于性能提升更明显的小核。M2 的 GPU 由上代的八核心升级到了十核心。从苹果 PPT 中百分之三十五的 GPU 性能提升来看。 M2 应该同样是换用了 A15 的 GPU 架构，M2 的内存位宽与上代不变，仍旧维持在 128bit，100GB 每秒的内存带宽，主要是得益于频率更高的 LPDDR5 6400内存。总的来说，M2 的大部分升级都是非常常规的例行升级，甚至可以说是毫无惊喜。反而让我有点意外的是，从 Die shot 来看。 M2 的系统级缓存相比于 M1 似乎并没有提升，有点不符合 Apple Silicon 堆料的哲学。不知道是不是为了控制芯片面积的缘故。不过从 Die Shot 中可以看到，苹果对 M2 的架构进行了一定程度的优化，比如重新设计了四个小核的布局，还将系统级缓存由上代的横向左右分布改为纵向左右分布。 这样与系统级缓存直连的 GPU 数量就由 M1 的两个增加到了三个，从而进一步降低 GPU 与其他计算单元交换数据的延迟。如果我没看错的话，这个应该是新的十六核神经引擎，也进行了重新布局。不过有意思的是，从 die shot 来看，M2 的四个性能核疑似采用了大中小核设计，其中两个大核共享十兆二级缓存，一个中核独享四兆缓存。 小核为两兆。其实上代的 M1 家族的四个性能核中就有采用大中小核设计的传闻，只不过是大核独享五兆缓存，两个中核分别拥有三兆缓存，小核一兆。如果传言为真的话，那么 M2 中两个大核共享十兆缓存的设计显然更有优势。毕竟在极端情况下，其中一个大核可以调用最多十兆的二级缓存，而不是 M1 上的五兆。 综合两代 Apple Silicon 来看，苹果芯片在设计之初就非常注重通用性。宏观上，手机、平板、PC 端加起来其实只有三款芯片：A 系列、M 系列以及 M 的 Max 系列。然后通过屏蔽掉不良核心，排列组合成各种各样的阉割版芯片，比如 M1 Pro 其实就是 M1 Max 切掉下半部分的产物，而 iPhone 十三上的 A 十五也是通过屏蔽一个 GPU 核心得到的。 微观上，苹果其实只设计了一个大核 CPU，一个小核 CPU 和一个 GPU 核心，然后通过搭积木一样的方法设计出了 A 系列芯片和 M 系列芯片。这种设计思路隐隐有一种当年 GCN 的既视感，简单粗暴到让英特尔汗颜。如果觉得这期视频不错的话，记得点赞分享。我是小夫，我们下期再见。